स्वागत फॉर ईच लूप हे शेवटचे लूप आज शिकूया हे मूलतः अरेच्या व्हॅल्यूज सोबत काम करते किंवा अरेच्या घटकांच्या सहाय्याने लूप करते मागील ट्युटोरियलमध्ये मी अरेच्या घटकांना आयडी टॅग्स म्हणतात असे म्हटले होते परंतु त्यांना आयडी टॅग्स म्हणत नाहीत जेव्हा आपण अरेची व्हॅल्यू एको करतो तेव्हा येथे हे आयडी आहेत जसे की न्यूमेरिकल आयडी कीज किंवा टॅग्स त्याबद्दल मी माफी मागते आता आपण फॉर ईच हा लूप बघूया त्यासाठी आपण एक अरे बनवूया नंबर्स व्हेरिएबल बनवू तो एक अरे बनवून घेऊया आपण मागील मध्ये हे पाहिले होते आणि आपल्याकडे 1 2 3 4 5 6 7 आठ नऊ आणि दहा हे नंबर्स आहेत फॉर ईच लूप अशा प्रकारे आहे आपल्याकडे फॉर ईच आहे आता येथे आपली कंडिशन असेल याला काय म्हणायचे ते आपण नंतर ठरवू येथे आपण आपल्या अरेचे नाव म्हणजेच नंबर असे टाईप करूया मग ॲज आणि व्हॅल्यू टाईप करा अर्थात येथे कुठलेही नाव देता येते आपण येथे व्हॅल्यू हे नाव टाईप केले आहे मग कर्ली ब्रॅकेट्स मध्ये आपली मुख्य कमांड म्हणजेच एको व्हॅल्यू असे टाईप करा आपण लाईन ब्रेक ही कमांड येथे शेवटी कंकॅटिनेट करू शकतो आता हे कार्यान्वित करूया आपला लूप सर्वात सोप्या पद्धतीने एको झाला आहे आपण अरे एको करण्यासाठी इतर लूप ही वापरू शकतो परंतु ते मॅन्युअली लिहावे लागतील याद्वारे तुम्ही अरेचा प्रत्येक घटक एको करणे त्यावर क्रिया करणे व तो नवीन अरेत संचित करू शकता त्यात फेरफार कसे करायचे हे आता बघू आता आपण दोनचा पाढा बनवणार आहोत त्यासाठी प्रथम हे डिलीट करूया येथे आपल्याला अरेतील प्रत्येक आकड्याची दुप्पट हवी आहे आणि बाहेर ती प्रत्यक्ष व्हॅल्यू लिहायची आहे म्हणून आपण अरेतील प्रत्येक घटकाला 2 ने गुणणार आहोत आता येथे नंबर्स असे टाईप करा माफ करा येथे व्हॅल्यू असले पाहिजे कारण फॉर ईच हे घटक व्हॅल्यू या व्हेरिएबलमध्ये संचित केले होते लूपच्या माध्यमातून ही प्रत्येक व्हॅल्यू एक एक करून येथे येईल म्हणजे व्हॅल्यू टाइम्स 2 इज आणि मग पुढे कंसात व्हॅल्यू टाइम्स 2 असे टाईप करूया हे अर्थमॅटिकल ऑपरेटर आहेत याबद्दल पूर्वी बघितले होते मॅथेमॅटिकल ऑपरेटरपेक्षा अर्थमॅटिकल ऑपरेटर हे अधिक योग्य नाव आहे आता 2 या आकड्याने गुणले जाईल आता हे अजून मजेशीर बनवण्यासाठी आपण मल्टिपल नामक नवे व्हेरिएबल बनवू आणि वर मल्टिपल हे व्हेरिएबल डिक्लेअर करू याची व्हॅल्यू 2 असेल मी हे केवळ रिप्लेस केले आहे हे मी मला हवे तसे बदलू शकते आता हे लोड करून रिफ्रेश करा येथे ब्रेक पाहिजे होता येथे शेवटी ब्रेक असे टाईप करूया कारण आपण हा रिझल्ट नीट वाचू शकत नव्हतो माफ करा 1 टाइम्स 2 इज 2 आता 2 टाइम्स 2 इज 4 अशा प्रकारे 10 टाइम्स 2 इज 20 हे सर्व बरोबर आहे आपण हे बदलू शकतो आता समजा आपल्याला 10 चा पाढा बनवायचा आहे रिफ्रेश करा माफ करा मी येथे 2 च्या जागी मल्टिपल असे टाईप करण्यास विसरले होते आता आपण हे एको करून बघू हे रिफ्रेश करा 1 टाइम्स 10 इज 10 2 टाइम्स 10 इज 20 अशा प्रकारे आपल्याला मिळाले आहे मल्टिपलची व्हॅल्यू बदलून उदाहरणार्थ 12 करू तेव्हा आपल्या रिझल्टमध्ये दोन व्हॅल्यूज बदलतात हे बघा फॉर ईच लूप आणि अरे वापरून आपण एक गुणाकाराचा प्रोग्राम बनवला यामध्ये हवी ती संख्या टाकून तिचा पाढा बनवू शकतो अशा प्रकारे हे फॉर इच लूप आहे भाषांतर मनाली रानडे व आवाज रंजना भांबळे यांनी दिला आहे धन्यवाद